Jojo. Ah. Ne seyrediyoruz? Jojo ah, aç hemen ah, Jojo. Anne ah, ilgiler. Evet Baby TV'yi açıyorum bize göre. ben bize geliyor mu? Jojo'yu açıyorum. Jojo. Jojo mu? İyi ben de Jojo'cum var iyi ben de. Tamam Jetix'i açıyorum Jetix. Baby Jojo'ma Baby'ci. Yok Jojo'mu ama o dedi. İyi ben de dedi gelmeyecek. En iyisi ben Baby TV'yi açayım gene. Ben de kendi Jojo'm var bizimle bilmemle bize şey anlayacak. İstersen bir de Jojo'yu açayım. Jojo'yu açayım Jojo'yu. Açayım Jojo'da birazcık evet daha böyle. Jojo'ya. Jetix açayım Jetix'i. Jetix'i acaba. Jetix açıyorum. Bak Jetix. Jojo'yu açayım mı? Jojo'yu açma. Jojo'yu açıyorum. Bak Jojo. Televizyon seyrediyorsunuz? Hayır dijital seyrediyoruz.